E aí galera, beleza? Bom, me desculpem pela falta de vídeo, eu prometo que eu vou voltar pro canal. É que é muito puxado lá onde eu estudo, eu estudo na Unicamp e eu espero que vocês tenham compreendido pela falta de vídeo. É, logo mais eu volto com vídeo e vai ter muita surpresa ainda no canal. Uh, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a como colocar o seu Arduino numa rede externa, certo? uh, para que os seus alunos, clientes, amigos se conectem no seu Arduino e consigam conversar com você. Esse vídeo aqui vai ser como se fosse um complementar do primeiro vídeo que eu fiz do Arduino Ethernet, do Shield Ethernet, correto? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em arquivo, uh, exemplos e vem até Ethernet. No Ethernet a gente vai abrir o Advanced Chat Server. Com ele aberto, você vai fazer as alterações aqui, onde no primeiro vídeo eu falei muito sobre a respeito e você pode dar uma olhada nele conferindo o card. O card que está bem aqui no canto da tela, está nesse cantinho aqui, certo? Dá uma olhada lá que você vai gostar do vídeo. Vou fazer alterações aqui no qual é, ele deve ser feito. O meu Arduino, eu vou colocar ele numa faixa de IPs, no IP 150, tá? 12.68.0.150 é da minha rede, onde só tem este Arduino conectado, não existe nenhum outro é, dispositivo conectado com o mesmo IP. Lembre-se, o IP é único para cada um. E o meu DNS, eu vou vir aqui no OpenDNS e eu vou pegar o DNS. Gateway, dependendo do seu roteador. E você, eh, caso você não queira ficar vendo uh, as notificações do, do seu Arduino no monitor serial, como por exemplo, quem está aqui no seu chat, qual o número de clientes está no seu chat, e você quer só deixar o seu Arduino parado ali no canto, sem uh, o uso do cabo é, eh, USB plugado nele, você simplesmente vai fazer o que eu vou fazer agora, tá? Ah, caso você não queira, você coloca o seu cabo, aperta o abre o monitor serial e fica vendo quem está aí, certo? Uh, então, uh, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em serial begin no void setup. Eu vou colocar barra barra e também vou colocar 2 barra barras aqui, ou seja, estou comentando o código, tá? Para que ele não seja funcional. Dá uma verificada. Ele deu erro aqui. Então, esse parênteses aqui você pode excluir. Ou apagar simplesmente. Então, dá uma verificada de novo no código. Certo, compilou e agora eu vou mandar para o Arduino. Enquanto fica mandando para o Arduino, eu simplesmente vou vir aqui no nosso uh, roteador e eu vou em direcionar portas servidores virtuais, ok? Você vem em adicionar, você coloca porta de serviço comum como telnet o endereço do IP você coloca o endereço do seu Arduino. No meu caso é esse. Você dá um salvar. E ele já marcou aqui. Você vem em DNS dinâmico. E é aí que a gente vai agora. Bom, uh, eu vou utilizar um IP para deixar um IP bonito, né? Eu vou deixar um IP, um domínio, com cara de domínio. Então você vem aqui em add host e você pega e coloca um nome qualquer para o seu Arduino. No meu caso eu vou colocar Arduino Robotech. E eu pego um domínio, né, qualquer. Vou pegar esse aqui mesmo. E aqui você deixa, ou deixa padrão do jeito que está ou você coloca o IP externo seu, ou seja, a sua a conexão do modem, correto? Você vem em add host. Pronto, funcionou. Então a gente volta para o roteador e nele você coloca o que? Você coloca no IP, né, no provedor de DNS, o nome do usuário, no meu caso o meu usuário, a senha do usuário e você coloca o endereço do domínio, no qual é o que eu acabei de criar. Você habilita o DDNS e dá um conectar. Dê um salvar. Agora, uh, se você quiser conectar o seu Arduino sem o cabo, você pode conectar é, sem um cabo da sua comunicação serial, ou seja, sem um cabo USB, certo? Só numa fonte. Se você é, quiser conectar, você pode conectar. Agora, se você quer conectar ele com o cabo USB no seu computador, você tem que tirar a barra barra, mandar o código de novo, certo? Eu vou deixar assim o meu cabo, vou colocar uma fonte nele e é por isso que eu vou utilizar o meu prompt de comando. O que, que eu vou fazer? Vou deixar um ping 92.168.0.150 menos T para mim saber quando ele vai se conectar na rede, assim para mim fazer a conexão através uh, de telnet com o Arduino, certo? Então já vou deixar funcionando e eu vou conectar o meu Arduino. pronto, está tudo funcional. Uh, lembrando que eu não vou conseguir utilizar um monitor serial para ver quem está ou não, mas eu vou poder colocar o Arduino em qualquer lugar uh, da minha casa sem a necessidade de um computador junto. Eu acho que vocês entenderam. A conexão com o Arduino para mim fazer essa conexão via telnet, o que, que eu preciso? Você precisa dá uma olhada no primeiro vídeo, onde eu explico como adicionar o pacote de Telnet no seu prompt de comando. E eu vou pegar e eu vou colocar telnet mais o endereço que você fez aqui no seu uh, no IP. Então vamos lá. Telnet arduino robotech.myftp.com e Deu um Enter. Bom, se conectou. É, não é nenhum milagre que isso acontecesse, mas ele se conectou, tá? E uh, tá, agora está tudo funcional e eu vou chamar um amigo meu pra, pra gente conversar aqui no chat. Fala um oi pra galera aí. Oi, Bom, é, ô Júlio, se conecta aqui para mim no, no teu net, que eu vou passar o link para você. Beleza. Ele se conectou, galera. Então você pode virar um chat normal, tá? Uh, o problema é que você não consegue deletar a mensagem dele e você também não consegue uh, ter um padrãozinho aí de quem mandou e quem é, é o nome do usuário e tal. Então, se, é, se você gostou desse vídeo, larga a mão no joinha e dá um like, dá uma voadora no, no like, né, Júlio? Isso aí, dá bala no like. É, Inscreva-se no canal. É, e é isso. Fala um tchau aí, Júlio. Ah, falou aí. <laughs> Falou, galera. Até o próximo vídeo.